todo dia que ela tá de olho, Vamos lá, diz, me escrevo com gelo Passo dor de cotovelo, me comendo gelo Resolvi sapos da merda Que eu todo dia que ela tá dia oh, Vamos lá, diz, another genie. todo dia, que ela tá de ó. Foco na case, me sempre sujeito. passador de cotovelo, recomendo gelo. Se não resolver, saco da merda. Que eu todo dia, que ela tá de ó. Foco na case, me sempre sujeito. passador de cotovelo.